Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat UT netizen. Nah, di rumah aja nih hashtagnya nih. Nah, selama di rumah aja ngapain aja sih kalian? Nah, ngapain? Ya, apa? Gangguin orang. Apalagi ya, nah, kali ini udah mau apa ya? Mbak, ini saya mau diapain, Mbak? Mbak, di semir pakai sepatu dong semir <laughs> di apa ya, di semir rambutnya ya yang diwarnain ya nah, nah guys saya mau diwarnain rambutnya kayak ayam depan SD saya nah, ya, depan SD itu kayak anak SD kan ayamnya diwarnain nah yang seribu rupiah kali pulang dibawa pulang ayamnya keinjak <laughs> keinjak kawah ya? keinjak kaki nah sekarang gue mau diwarnain set rambut gue kayak ini ya jambul apa ya, burung merak ini di belakang saya bersama Mbak Ella Mbak Ella ya, ya. Ah, Mbak Ella dari salon apa Mbak ini Mbak kita Mbak Floro Rosida Rosida akhirnya Florodina ah Oke, kita mau coba Mbak Ella pengen makeover saya dari jelek makin jelek, oke? Okay? Ah, nasaran? jangan lupa klik tombol subscribe aduh gue ngemis banget ya ya tapi emang itu standar SOP-nya sih intinya saya nggak nggak subscribe juga nggak apa-apa sih mau di subscribe mau enggak juga nggak apa-apa itu rezeki saya yang paling poinnya ada iklan jangan di skip nah pokoknya iklannya jangan skip biar apa ya ya biar cepet lah gajiannya dari YouTube ya kan nggak nggak gajian oke ikutin sama gue Ute dan Florosida dari Rosida. Oh Rosida, ada yang komen. Nah, tak gintang gintang. Ini rencana. Rencana rambut. Enggak bagusnya gini cahayanya Iya, cahayanya backlight. Oke okay, guys. Nah, oke, okay, kita coba. Ah, Tapi, Mbak, kata si Tita kan kalau rambutnya pernah diwarnain hitam nggak nyatu maksudnya gimana sih? Kata Mbak Ella juga kamu kayak nyalahin dia kata Tita. Aku ketemu kan Era kemarin. Kalau dia udah di warna hitam, di warna warna itu merah. Nah. Terus apa? Banyak bari di kamera dong, coba. Oke, okay, ayo. Kalau di warna hitam, di warna merah enggak bakal jadi. Oh, nggak bakal jadi. Pusat yang kencang-kencang cekek nih. Oh, kirain. Oke, okay, guys. Nah, udah selesai. Udah beres nih ya. Nah, ini udah beres jangan jangan sampai Mbak Ella ini nyuruh saya ke lampu merah. <laughs> Oke. Okay. Ya, kamu ke lampu merah sembari ngomong almarhum kejebur empang. Assalamualaikum para penumpang. Ya? Oke. Okay. kan udah ke konten vlog. Hah? Bener nggak? ada konten vlog. Nah, dari tadi ki dapat juga gambar yang bagus. Nyari view. Ya Allah, PW yang mati bocah siapa? Laki. Ini juga PW. Laki, main HP. Eh, lah. Teh kaki unding-undingnya tuh. Yuk. Nanti patut melipi di rumah. Iya, enak ya. Ada wifi ya. Sono biarpun paketan banyak juga nggak bakal mendukung ya. <laughs> Sinyal. wifi. Pasal hmm. wifi. Enggak. Mama memang pasal wifi. Kan kita apaan eh. Ah. Di sini kalau kalau apa ya tadi mbaknya kepotong enggak ya segitu ku masa oh, kamu tak merosot dong ribet ya mbak kalau proses sama yang kayak gini mm -mm. kalau rambut cowok ribet ya iya bini tapi dapat ya udang besar oke nah ini lagi proses ini namanya apa mbak kalau di istilah kecantikan proses apa enggak yang kayak gini ini nih sekarang oh, iya, ada istilah gak? Enggak ada ya? Wah, lupa lali nggak apa-apa manusia tempatnya lupa ya kan tahu manggilnya itu situ hey. yang kemarin makanya bleaching itu siapa mbak suami ya? oh suami iya. banyak diputin juga adik. Hmm. Oh. di ada ipar diputin deh enggak coklat itu putih Soalnya kan enggak lama hmm. diamnya enggak lama kalau lama jadinya putih putih kayak yang digambar ya oh. Mbak, by the way, sebelum buka ini buka usaha sendiri salon ya? Dulunya sempat kerja di mana Mbak? Marta Tilar. Marta Tilar terus? Udah pulang Berapa lama? Tahun setengah. Mbak. Setahun setengah. Apa? Belum kan om jero. Belum Mbak oh setahun setengah ya sekolahnya emang dulu SMK kecantikan Iya kecantikan rambut kecantikan rambut kenapa ambil itu mbak kecantikan tak hmm. mau nerusin kan usaha sepaket sepaket toh kan bapak usahanya terop terop hmm. terop son hmm. biar sepaket hmm Ya, temen ribut, temen ribut. Mama itu yo temen ribut mah. Nama mama yo. Iyo, iyo, mama, mama, mama. Ini lagi rempong nih. Oh iya, yes. selain cewek buset oh, cahwedo, <laughs> cewek yang ke salon, ada juga kan cowok yang ke salon nih? Ya? Ada juga gak? yang ya. bukan keluarga kan kan suami sama hmm. ipar ya kan eh ada ipar ya hmm. nah orang lain ada gak yang ke ke, ke mbak salon ya belum kan belum buka hmm, salon. belum buka ya, karena lockdown ya bahkan sekolah kecantikan rambut ya hmm. dulu PKL berarti di rumah sakit dong lu di salon <laughs> oh, iya iya iya oh iya di apotek ya oh iya salon iya iya iya salah salah ya bisa nih kita udah nggak tahu udah tiga jam ya kan masih proses begini ya lama juga ya hmm. ini rambut saya yang salah nih kan guys buat kalian apa ya guys asik guys gua kayak ini uh, uh. oke ah. okay. oh iya yes, sekalian aja ya buat yang nah ini namanya pencampuran apa gimana mbak pencampuran pencampuran uh, itu apa? Yang itu yang dimasukin? Ma? Parokset. Parokset. Parokset. Kalau bukan lidah orang sana tuh nggak bisa. Oh, itu harus lidah ya. Anda <laughs> istilah harus lidah. Oh iya, saya kan tem punya temen nih, sering banget nih rambutnya di mana-mana Doni. Kan? ini mbak, sekarang, sekarang ini namanya proses apa mbak bleachingnya? Ya? Bleaching. bleaching bleaching oh bleaching kayak yang dapat ini tipis ya dikit Ya. nanti setelah jadinya ini yang warna putihnya bener dikit apa kira-kira lumayan banyak iya ada ini Kita nih pilih lama ya udah nih beres nih ya. oke berarti menunggu dua jam oke setelah ini akan ada two hours later oke Oke, okay, sahabat udah netizen, terima kasih udah ngikutin gue. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Nah, jangan lupa juga iklannya jangan di skip. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Thank you udah nonton atau bahasa Inggrisnya thanks for watching. Oke, okay, dari gue UT. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.